parang... Totoo, ikaw, ikaw lamang yung Francis Leo Marcos. Ang iyong gusto at sabay at samahan, hindi magpapabago at bakit sa ang mapagkakas. mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Talugtog at kasalukuyan. Nagkakaroon ng isang karaban, itong grupo ng mga tunda rito. So, ano yung makikita? Ayan. Ito po yung mga tunda mga kaibigan. Sa muli, inulit ko nila kanilang karaban. Part 2 na po ito. Pero ngayon po ay personal na natin nasasaksihan dito sa Talugtog. Bakit parang mapagkakaling wala at may para se extrair